imos explicar <clears throat> como engadir unha tarefa eh, para o alumnado donde na propia tarefa lle incluímos un arquivo, unha ficha, por exemplo, para que cubran e despois nos teñan que, que devolver. Entón, imos ao EVA, lle damos a engadir unha actividade, seleccionaremos tarefa e engadir. E agora procedemos á configuración de, desa de tarefa. eh, decir, ficha, ficha, repaso inglés vale, o nome da tarefa ou o que queirades dicir, descarga, tenemos descarga esta ficha cúbrea e envía unha foto ou o arquivo cuberto entón, en esta ficha imos a facerlle un enlace á tarefa entón, vamos a insertar un hipervínculo Aquí pon unha URL, pero non é o que nos interesa, senón que imos pinchar nesta ventaniña que aparece aquí de examinar. En examinar eh, nos deixa escoller un ficheiro, seleccionamos o ficheiro, no meu caso esta é a ficha de inglés, e enviamos este ficheiro. O que estamos facendo é enlazando nese hiperenlace, nese hipervínculo, este ficheiro, que logo o alumnado, cando pinche no enlace, e lle damos a insertar o alumnado cando pinche no enlace pois vai a descargar a ficha. Despois vedes que temos que se lle pode poñer disponibilidade eh, de tempo para entregala, sí que é importante como a de entrega dun ficheiro que marquemos entrega de ficheiros, eh, o número de ficheiros, neste caso podría ser mes de un, neste caso é un, e un tamaño máximo de entrega que podemos disminuir. Vamos a deixar os 10 megas. Vale? E tardamos e volvemos á materia. Entón, aí imos a comprobar que o alumno unha vez... Boa, mm, que un alumno eh, un, un, unha vez... Eh, vamos a ver onde está. Temos aquí ficha de repaso de inglés, co cual o alumnado vería deste xeito. Ya da ficha de repaso de inglés, aquí lle da descarga esta ficha e cubrea, cubrea e envía unha foto. E o en esta ficha Me vai a descargar a ficha que eu eh, subín de repaso de inglés. Vale, eles a descargarían, a cubrirían, ou a imprimirían, farían unha foto, despois subirían no espacio do ficheiro. Esto sería todo. Moitas gracias.